えお父さんお母さんへ、えー、僕は4歳からバイクになり始めこれまで9年間いろいろな人にスポーツされながらここまで来ることができましたお父さんはバイクの整備や遠征の運転などといつも